我有话想对你说。你有什么事情都一定要跟我说。我。嗨，我叫林敬晨，章鱼的章哦。我来跟你打一场。你不喜欢吗？